hari ini Farel dan Nindi mau makan buah biar badannya sehat. Semua ya. Oh. bolanya segar. Oke, ingat? Hmm, segar. Ada mau iya. Hmm. Rasanya kayak pir. rasanya manis. Hmm, hmm. Yes, no?

耶。 Mm-hmm. Já assim, se